Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kamu tentang 5 hal yang jauh lebih mahal di Jerman daripada di Indonesia. Aku tahu aku suka bilang ke kamu untuk jangan membandingkan Jerman dan Indonesia karena ini ada dua negara yang berbeda, tapi di video ini aku mau berbagi dengan kamu tentang 5 hal yang jauh lebih mahal di Jerman daripada di Indonesia supaya kamu tahu karena menurutku ini adalah informasi yang sangat menarik yang kamu harus tahu sebelum kamu berangkat ke Jerman. Yang pertama adalah rokok. Aku bukanlah perokok, jadi aku tidak tahu dengan detail berapa sih harga rokok di Indonesia dan di Jerman, tapi aku kemarin baru nanya ke temen aku, dan dia bilang di Indonesia itu rokok sekarang harganya antara 10 ribu sampai 30 ribu, sedangkan di Jerman setahu aku itu harga rokok sekarang sekitar 6 euro, dan ini adalah harga rokok yang normal. Seperti kamu tahu, kalau misalnya kamu ganti uang matanya dari euro jadi rupiah, harga rokok di Jerman sangatlah mahal. Harga rokok di Jerman ini sangatlah mahal karena tentunya ini di, sangat diregulasi atau sangat dikontrol oleh pemerintah karena tentunya mereka tidak mau terlalu banyak orang untuk merokok dan kemudian juga ada pajak ekstra yang ditaruh di Jerman untuk rokok. Dan aku juga tahu ini adalah hal yang benar karena aku tahu banget untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman kalau misalnya mereka pulang ke Indonesia liburan kemudian mereka selalu balik ke Jerman dengan membawa beberapa box rokok tentunya ada ada min, ada maksimal box rokok yang kamu boleh bawa ke Indonesia, tapi biasanya mereka akan membawa beberapa box rokok dan kemudian mereka akan menjualnya atau kemudian mereka akan menggunakannya di sini karena memang rokok di Jerman sangatlah mahal. Aku juga tahu ada temenku yang dia merokok di sini, dan ketika aku datang 6 tahun lalu di Jerman itu, harga rokoknya lebih rendah daripada sekarang. Jadi memang setiap tahun harga rokok itu dinaikkan oleh pemerintah Jerman. Hal kedua adalah tenaga kerja. Seperti kamu tahu, biaya per jam orang atau apa yang orang bayar atau orang yang dapat di sini daripada di Indonesia akan lebih tinggi orang-orang di Jerman di sini dibayar lebih tinggi daripada di Indonesia. Ini tentunya karena banyak hal, karena living quality, living standard, dan juga kemudian tentunya karena memang biaya hidup di sini lebih mahal daripada di Indonesia apapun yang kamu lakukan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau apapun yang berhubungan dengan di mana orang lain harus melakukan sesuatu untuk kamu, di mana orang lain harus menggunakan waktunya atau menggunakan energinya untuk kamu, ini akan jauh lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Contoh yang paling normal yang aku bisa bagi ke kamu adalah kalau kamu ke salon. Kalau di Indonesia itu kamu tahu ke salon harganya lumayan murah, masuk akal, service dan hal-hal yang kamu akan dapatkan akan sangat bagus. Kalau di Jerman ini harganya sangat lebih mahal karena memang orang ini mereka harus bekerja atau mereka harus menggunakan tenaga kerja mereka untuk kamu. Jadi kalau misalnya di mana waktu di Indonesia di salon itu aku bisa potong rambut, aku bisa krimbat, bisa cuci, mau pijit apapun dengan harga yang lumayan murah di sini akan jauh lebih mahal. Kemudian aku juga misalnya ngomongin kalau misalnya kamu mau makin kuteks ke kuku kamu dan lain-lain itu di Indonesia jauh lebih murah daripada di Jerman. Sama juga seperti kalau misalnya kamu mau pijit, kamu mau ke salon, mau ke semua hal-hal yang menggunakan tenaga kerja akan sangat lebih mahal di Jerman dibandingkan di Indonesia. Hal ketiga adalah membuat SIM. Di Jerman ini, kalau misalnya kamu membuat SIM di Jerman, ini adalah sangat mahal. Rata-rata biaya yang orang harus keluarkan untuk mendapatkan SIM Jerman adalah antara 1.800 sampai 2.000 euro. Dan aku tahu ini sangat mahal, dan mungkin kamu sangat kaget, karena pertama kali aku dengar, aku benar-benar nggak percaya bahwa itu adalah jumlah yang harus kamu keluarkan untuk mendapatkan SIM. Tapi sekarang aku mengerti kenapa sih ini mahal. Tentunya kamu benar-benar belajar dari A sampai Z. Mereka benar-benar ngajarin kamu tentang semua cara belajar, uh, cara nyetir, semua peraturan lalu lintas. Dan ya kamu benar-benar menurutku kalau kamu mendapatkan SIM Jerman, kamu benar-benar tahu cara nyetir. Nggak cuma di Jerman tapi di seluruh dunia aku bisa bilang. Kemudian seperti aku bilang tadi, kalau misalnya kamu mendapatkan SIM kamu, kamu, tentunya akan harus latihan nyetir. Ketika kamu latihan nyetir, kamu itu akan menggunakan waktu guru kamu untuk ngajarin kamu, kemudian untuk membantu kamu, dan seperti aku bilang tadi, ini juga tergantung atau ini juga terhitung untuk tenaga kerja. Jadi lagi-lagi kamu juga membayar tenaga kerja guru kamu dan ini akan jauh lebih mahal. Sedangkan kalau kamu bandingkan di Indonesia, kalau kamu bikin SIM di Indonesia, ini jauh lebih murah, jauh lebih cepat, dan kemudian kamu juga kalau nggak salah bisa bayar walaupun kamu belum bisa nyetir. Tapi di Jerman kamu nggak bisa melakukan hal ini. Jadi membuat SIM di Jerman sangatlah mahal dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu udah memiliki SIM di Indonesia, aku sarankan kamu untuk ke Jerman dengan SIM kamu supaya kamu bisa transfer SIM Indonesia kamu jadi SIM Jerman walaupun kamu tetap harus bayar tapi ini akan jauh lebih rendah daripada kalau kamu mulai dari nol. Contohnya waktu aku ke Jerman, aku belum punya SIM Indonesia, jadi aku melakukan SIM aku di sini, aku mulai dari nol, aku belajar dari nol dan aku benar-benar mengeluarkan uang sangat banyak. Hal keempat adalah barang-barang Asia. Di Jerman ini mereka tentunya tetap memiliki atau tetap menjual barang-barang Asia, ya. misalnya kayak kecap manis, sambal, apalagi ya. Pokoknya kayak barang-barang yang biasanya Indomie dan lain-lain, kamu bisa menemukannya di Jerman, tapi biasanya kamu harus ke toko spesial untuk toko Asia. Dan tentunya walaupun kamu tetap bisa menemukan hal ini, ini harganya akan jauh lebih mahal daripada kalau kamu beli di Indonesia. Jadi tipsku adalah sebelum kamu ke Jerman, coba pack lah banyak sekali hal-hal Indonesia tentunya yang boleh dibawa di pesawat kamu supaya nanti kamu nggak usah beli di sini. Contohnya waktu aku berangkat, aku bawa banyak sekali bumbu-bumbu kayak bumbu yang udah jadi gitu, aku bawa indomie, aku bawa sambal, <laughs> aku bawa kecap manis dan lain-lain karena ketika aku cek di sini, harganya itu jauh mahal banget, bisa sekitar 10 kali lipat, dan tentunya ini karena barangnya harus dikirim dari luar negeri, lebih repot, lebih ketat di sini pengaturannya dan lain-lain. Tapi menurutku ini adalah hal yang kamu bisa avoid atau ya uang yang bisa kamu simpan dengan cara membawa barang-barangnya dari Indonesia dulu. Kemudian kalau misalnya kamu mau beli durian atau kalau kamu mau beli apalagi hal-hal yang sangat eksotik untuk Asia, ini akan sangat mahal, akan sangat susah didapatkan. Jadi janganlah janganlah uh, eh, expect kamu untuk bisa membeli di sini dengan harga yang murah. Hal kelima adalah makanan dan juga restoran. Sebenarnya di Jerman itu makanan dan restoran mereka masih masuk akal, di mana kamu nggak harus kayak bayar seratus, ratusan euro untuk kamu makan. Kamu tetap akan bisa menemukan restoran kecil, di mana kamu bisa makan dengan lumayan murah, atau restoran-restoran, atau ya makanan-makanan kecil, di mana kamu tidak harus terlalu banyak bayar uang. Tapi menurutku ini adalah poin yang aku paling <laughs> sedih dengan Indonesia atau kangen dengan Indonesia karena di Indonesia tuh banyak banget pilihan makanan yang sangat murah yang bisa kamu dapatkan. Kamu bisa makan ke kayak di pinggir jalan, kamu bisa mesen, kamu bisa pokoknya kamu bisa menemukan banyak sekali makanan dengan harga yang sangat murah dan di Jerman itu tidaklah bisa di ya kamu tidak bisa mendapatkan ini. Contohnya kalau misalnya kamu kayak ke toko kecil di Jerman dengan misalnya kayak beli uh, kebab gitu, kamu misalnya bayar 4 euro atau 4,50 euro, kadang bisa lebih murah juga. Tapi ini menurutku nggak bisa dibandingkan dengan banyaknya variasi pilihan yang kamu bisa dapatkan di Indonesia, mau tengah malam, mau jam 3 pagi, kamu kelaparan, kamu bisa keluar rumah kamu, dan kamu bisa makan sangat enak dengan pilihan yang sangat banyak, dengan harga yang sangat murah, misalnya kayak 10 ribu gitu. Di sini kamu sama sekali nggak bisa, dan ini adalah menurutku hal yang aku sangat kangen, dan memang makanan di Jerman kalau kamu bandingkan uangnya dari euro ke rupiah memang lebih mahal daripada di Indonesia dan pilihannya tidaklah jauh terlalu banyak. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian tentang 5 hal yang jauh lebih mahal di Jerman daripada di Indonesia. Aku harap video ini menarik untuk kamu dan juga membantu misalnya mempersiapkan mental kamu ketika kamu mau berangkat ke Jerman. As always, jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!